Zombie Apocalypse. Apporter les dernières volontés, le testament de Terence à sa famille. c'est immédiat. Euh, on a un point d'interrogation là. Ouais, Mais après, la quête, elle va derrière. c'est un peu le bordel là pour revenir euh, dessus. Voilà, c'est bon. ah oui, c'était dans l'église là. Lui, il parle pas. Attends, parce que moi, du coup, maintenant j'ai les armes à feu. Ah, mais moi, je les ai pas. Moi, j'en ai une. Attends, ça, lui. Hein Ça, c'est bon. D'où le point d'exclamation là.

Il y a celle-là, Kate, qu'on n'avait pas pris. Un pied dans la tombe. Attends. Encore de l'insuline en bas. Ah elle, là, il y a de l'insuline. Faut monter régler ce truc là où euh, quand toi tu faisais une quête et que moi j'étais obligé de la refaire en double apparemment non c'est vrai. Pourquoi lui il faut lui filer 512 de fric là Non c'est toi qui c'est à toi qui te donne les 512. Ne me laissez pas souffrir plus longtemps, ben sors de là. Mais t'as des t'as des flingues sur toi alors Ouais, moi ouais, Attends, non suis là Et donc la quête elle va euh, il faut sortir. Il pleut maintenant ah dans, le jeu C'est nouveau ça Bah Enfin, là, en fait, il a plu dans le jeu. Euh. Progression, succès, visite guidée 23 sur 72. Ok. T'es où là je Là, je suis juste descendu l'escalier, là, je suis la quête. Ça marche. Vas-y, je te suis. Attends, il faut que je retrouve mes touches. Ça, c'est sauter. Euh, ouais, euh, recule s'il te plaît. Est-ce que j'entends gueuler et... Si tu cherches tes touches pendant qu'il y a des ça va pas faire. C'est bon. Bon Merde Les restes sautés là, t'es... Ouais, ouais, c'est bon. Ils sont où 실시간 par là-bas. On va pas avoir la même quête euh, du tout, je pense. Ben, c'est la quête de l'insuline, je pense. c'est vrai qu'on est en maintenant dans le niveau plus élevé, là, il y a les gros zombies, là. C'est ce que j'allais te dire, parce que je trouve plus dur à sur Vraiment, hein. je pense que c'est bon, là. C'est bon on, a une, on a une grosse tête, euh, progression, succès, sociable. Ah bon ah. euh, T'as vu qu'il y a un espèce de contaminé bizarre, là Ouais, en face, ouais. C'est toi, là, lance de jet, là. Euh, prends un couteau, lance de loin. il fume vert. Bombe Non Bon, il fumait que vert. Ouais, ouais, bah, je vais garder le couteau sur moi, là, pour le balancer, parce que ça a l'air d'être efficace. J'ai presque plus de vie, mais ça va. Ah, t'as pas de... t'as pas de truc pour te... Eh, la stamina, jamais Oh merde C'est quoi ce bordel On n'a pas de stamina Bah Moi je vais mourir, hein Bah pareil, moi je suis mort. C'est horrible, j'ai l'impression qu'ils ont nerfé la stamina, Bah, J'arrivais pas à remonter ma stamina, là. Tu veux tires Non Non. Tu te fais Tu tirer dessus Ouais. Mais ça m'a encore fait une merde. Bon, ouais, c'est pas grave. T'as c'est quoi Euh, ma batte. Derrière toi, t'as un coup près. C'est pas ton coup près je sais pas, vais balancer 2-3 trucs parce que c'est chaud quand même. Hein. Euh, non. C'était ma. Un couteau de plongée énorme, voilà, je préfère ça. Tu vois là, je me suis fait tirer dessus. Ce serait bien qu'ils disent quand ils font des mages. Euh, euh, ah, j'ai mis trois coups, je pouvais plus avancer, j'avais plus de stamina. Mais c'est quoi tous ces succès nouveaux là qui se déverrouillent à chaque fois qu'on bah, tape Ouais, on tape un truc, ça on a un succès, c'est bon. en ville. Non mais ils sont en bas, c'est ça que je veux dire. Y'a rien à bouffer là Ah, il y a un soda là. Vas-y, vas-y, tranquille, prends ton temps, explore, parce que moi je peux les tranquille, là. Ils sont en contrebas. Viens, petit d'homme viens. Ah, mais il y a du monde hein. partout là. ils sont pas en contrebas. Ah. Faut qu'on aille où À gauche Je sais pas, je suis pas du tout la même quête que toi en fait. D'ailleurs, faut que je change ça. Ah d'accord, ils sont gentils. C'est là qu'il faut aller. C'est quoi ces, 29 qui apparaissent en orange là maintenant Je crois qu'ils sont en train de cramer en fait. Toi T'as un soda à ta gauche T'as des sodas là Ouais, j'arrive. Je récupère juste mes armes. Balancer c'est bien, mais les récupérer c'est mieux. Je disais j'ai des sodas. Ouais là. Là. Merci. Bon, on en a besoin pas Ça y est, j'en ai plein déjà. Encore Visite guidée 25 sur 60. Ah oh non, mais ils ont changé plein de trucs là. Il y a encore des sodas, ça sent pas bon. Trop de bouffe. il y a trois têtes de mort là. T'as des bombes encore euh, Attends, je regarde. Attends, On pense pas trop. Ouais, j'ai les cocktails de Ouais. Ah, parce qu'on a des grosses têtes de mort à gauche. Jacques a dit éliminer tous les zombies se trouvant devant l'entrepôt. derrière moi Non, non, je pas Faut éliminer tous les zombies devant l'entrepôt. mais la stamina là, c'est pas possible. La stam, ils l'ont vachement diminué. Bah ouais, tu mets le coup, mais je mets deux coups et hop, euh, je peux plus rien faire. On va se coucher Euh... C'est limite horrible quoi. Bonjour, il y en a trois. Oh, il y en a plus que trois. Bonjour. avait vu qu'on allait se prendre des zombies costauds. Hein. Attends, ah, je ah putain, j'ai plus d'armes. T'as plus d'armes Non, je sais pas pourquoi. Euh... Oh, eh, Je suis morte. Bah arrive. <gasps> bah attends, qu'est-ce qu'ils ont fait quoi Non ah, mais sont quoi. Derrière moi, ouais. Je sais pas, j'ai repop, je suis morte. Euh... euh. Ouais. Le bruit que ça vient de faire, j'aime pas. Bon, je te vois. Il y a plein de militaires. Oh! mais jamais il meurt C'est là qu'on doit aller à la pharmacie, je crois. gueule comme ça Je sais pas. On a l'insuline, hein Ça devient glock. On dirait que c'est un asile de fou. Ah bien, il y avait un point... y avait... On va ramener ça ou on va au point d'exclamation Je sais pas. Euh, je sais pas, moi je pense qu'on doit aller au point d'exclamation, mais... mais euh, la ah, Parce que moi, la quête, là, elle me dit d'aller, de repartir là-bas. Repartir là-bas bah, vas-y, on repart là-bas, hein. c'est grave. Remarque, on se refoutra de la vie, parce que... Ouais, ouais. Toi, tu fais laquelle tu Mais ben, je sais pas, là, j'ai une main rouge, donc... Euh, je crois que c'est pas... Ah Raté. Un peu galère. aïe Waouh Elle fait mal, elle Ah, mais je suis morte Encore de l'insuline je mange l'insuline. C'est ça. Bon. Pourquoi t'as fermé la porte Parce que je croyais que j'étais en train d'ouvrir, comme un Et là, faut repartir à gauche. Bon, l'autre, il peut mourir, il peut gueuler que ce qu'il veut. Je retourne pas pour le moment. Allez, on a mangé. Vas-y, je suis là. Ah. D'ailleurs, en zone zone, elle se protège. Ah non. Ah, c'est glauque Ouais, bah t'entends le moment là, c'était notre copain de marine le truc euh, bien malaise. Je sais pas trop ce que c'est, mais l'ambiance est super glauque. Ah 这个。 T'as des snacks là Ouais, non, c'est bon pour l'instant. Ben, je les prends là. Mais même les snacks, ils me redonnent plus de la vie. Oh la vache, ils ont même centré... Ils ont euh, resserré le... Comment on appelle ça, la, la, vie, là. Ouais. Quand tu bouffes, ça te donne qu'un carré par truc, maintenant. Ouais, t'as vu, c'est pas... énorme, je trouve. Hein. Non. Ah On a fait lui T'es mort. Je pense aussi que tu contrôles un truc de réparation. Bah l'église... Oh putain, mais... Oh, il y en a un, il est tout vert là-bas. Oui, mais plus vert, mais... Come il pue vert, mais... Ouais. T'es mort toi, ouais.

Faut que tu le rendes. Pourquoi j'ai toujours la Et là, faut qu'on remonte. Waouh, je crois qu'on va en chier là maintenant. Bah, si on doit taper tous ceux de l'entrepôt... Euh, Ouais, vous économisez quoi. Oula the bouffé, de... ils ont pas bouffé depuis quand en ville là hein, Voyou commis, du commissariat, si quelqu'un entend ce message, sachez qu'on s'est emparé du commissariat. Les officiers sont partis, c'est nous les boss maintenant. Si vous cherchez de l'aide, ne venez pas ici. On peut pas vous aider, c'est la loi de la jungle. Oh et là-bas, ils sont décagnés tout seuls Restez éloignés du commissariat, vous n'obtiendrez aucune aide ici. Va falloir qu'on se bat contre des humains aussi Pourtant, il faut qu'on aille en face. Hein. Ah, il y a une madame là. Ce qui peut entendre... Écoute. Les officiers de police se sont enfuis. Comme des lâches, le commissaire est à nous. Ne venez pas chercher d'aide. Tout ce que vous trouverez, c'est la mort. Super, c'est gentil. Besoin de vie là, hein, si Bah si, mais il n'y en a pas. Tiens. Oui, mais c'est ceux qui veulent pas qu'on rentre au commissariat et on doit rentrer là, nous. Aïe Ah, ils sont mignons, faut qu'on reprenne le pouvoir là je l'ai tué le premier. Prends des flingues. Hop, hop, hop. Je peux pas prendre le flingue Je te prends ta, ta masse, ton bâton par contre. Oh putain, merde, je suis canardé. Il y a une lame circulaire là. Ouais. Il y avait des munitions c'est toi qui les as pris Non, non, je n'ai pas pris de munitions. ça va pas être demander, je qui le Ça va juste éclater. Mais comment on monte on Monte pas. Ah si, il y a les 15 là, on doit pas monter. Ah ouais. Euh, attends, je vais essayer de trouver. parce que putain, ouais, c'est super intéressant. Euh. Pas une, entrée là par là euh, C'était quoi déjà là Bah, c'est derrière ce mur là en fait. Deux secondes. Je, regarde si on peut pas passer par la porte. Ah, c'est par là, attends. Euh, ouais, super. On les a tous butés là. Je suis pas sûr. je vais pas tarder à crever. Bouge pas, bouge pas, attention, il en Ah Bah mon pote, tête, euh, ça pas avec moi. Ah, moi je suis dehors. Hein. Attends deux secondes. Euh, ouais. Ah, putain, j'ai plus la, la... Ah, t'es là. Tiens, t'as besoin de snack, il y en a là. je suis là. Ouais, ouais, mais attends, je repop dehors moi alors. Ah merde. des lames, des trucs de lancer là. Ouais, je. Mais euh, clairement, euh, là, les flingues me conviennent pas trop trop mal. J'en ai encore là des, euh, des trucs. Je vais voir si on peut améliorer les flingues. Ouais, je les ai améliorés. Tu les as améliorés bah, J'en ai amélioré un. Hein. Martien. Il se passe. On a attaqué. c'est toi, j'ai failli te tirer dessus. Ça, toi, t'as la barre du choix, là, avec euh, les flammes. T'en as encore un en bas, mais je sais pas où il est. Je ne vois pas sur le plan. Y'a il n'y a personne, hein. Là, c'est là. Là sujeito. Ah, du monde, hein Ils sont où, dedans Il est... T'as de quoi te raise, là, non, Je mets une pierre dessus, mais je vois pas d'où il est. Il est là-haut. Faut remonter, y a plus rien, là. soi-disant devant moi, là. Ah, ben, il est là, d'accord. Oh là là, putain, vous voyez pas. Mais tu me piques mes munitions Ah non, j'ai rien pris. Non, je suis sérieux, j'ai rien pris. Faut redescendre euh, ouais, c'est chaud. Espoir anéanti. Là, la porte. Libérer Ant Antonio. J'ai failli te tuer, toi. D'accord. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. Allez jusqu'à la salle de contrôle avec Antonio. Et... Ah, je t'en prie, Antonio. T'as besoin de bouffer Euh... Non. Là, je suis à table. Là. Bon. Antonio, faut suivre Antonio. Ouais, je suppose qu'il faut le couvrir, le crétin, là. Comme d'hab. Ouais. Donc il part devant, quoi. Normal. It looks like the equipment is basically okay. Power's okay. Pumps working. Filters, uh -huh. Oui, on réfléchit pas trois heures si ça marche. It's too long. It looks like we have some open fire hydrants. M'ont étonné. Yeah, uh, five of them. We're wasting a lot of water. Pour voyager euh, vers le groupe, qui on a If we want tap water, we need to close those five hydrants. Yeah. Let me tell you where they are approximately. Ok, c'est où qu'il aller. Il y a une voiture dans la zone de la cargaison sous la grue. Faut arrêter la fuite, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi and make sure none of them are dangerous. If they are, then you must send them straight to him. All right. Good. There are many tools in the workshop that y'all can use for this purpose. Ah ouais, mais 50, euh, il nous donne 50 quêtes à la fois. D'accord, bon. Faut aller à la station de pompage, t'as bien compris. Ah Ah T'es morte, ouais. Mais je lui ai tiré dessus de loin, pourtant. vas dit, je t'attends. niquer toutes nos, toutes nos munitions là-dessus. Il y en a 5, d'accord, il y a 5. Cinq... Il y a 5 trucs de pompe à... Enfin, de, les pompes là à remettre en état. Qu'est-ce que c'est celui-là Oh Il était pas là mon programme lui. Oh.